you أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين haraskiyo badda aan guudhayniyo buuraha duldhigaaye ku baroosin xidhaayo raxmadaada badan iyo barakada udgoonaha nooga yeel badbaado يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين coddaada badan iyo barakada udgoonaha looga yeel badbaado يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين dowladku oogsado burcale leeyadoog laga waayo baladkee haraad loogu balanbalo boqorkii daruuraha ku bashiishin jirayo raxmadaada badan iyo barakada udgoonaha nooga yeel badbaado yaa arxama raaximiina أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين lagu baleeyo ku bariiqda xumaho bara lagu halaagmiyo nafta biima geliyo boolaha madow iyo dabkaan ka baydhine raxmadada badan iyo barakada udgoonaha nooga yeel badbaado يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين codada badan iyo barakada udgoonaha looga yeel badbaado يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين